えー、縁ありましてこの祭り初参加ってことでお邪魔しています、えー、とにかく自分たちの気持ち全部この、えー、会場に置いていくつもりで全身全霊で踊りたいと思いますんで一緒に盛り上げていただけたら、えー、嬉しいかなと思いますそれでは参りたいと思います朝霞集団会議団召喚 重ねいかずちの たくさんのご声援どうもありがとうございます今日一日よろしくお願いいたしますはいありがとうございますめちゃくちゃかっこいい踊りを見せていただきました朝霞襲来歌劇団の皆さんに盛大な拍手をお願いいたします